yazeemu narumba bobi wine naye nga talarumba bobi wine mr president mu kulonda kwa okwakagwa ngaovuganya ne bobi wine bobi wine yakwambura notambura bukunya simanya aliddamu kukwambaza naye yarumye bobi wine nti bobi wine atambulira ku mawanga era olaba olaba olaba president museveni talinakubamwegendeeza nalumba nemengu nagamba nti nupu ya bobi wairi eringa kabaka yeka president bwovayo nolumba omugenzi kayiira hmm. ngaomugamba nti yalinamu kintu kyamawanga abantu bayinza kugamba nti eh, olaba kati mukyanyonyi ekyatakayiira baitonera mambabazi olumu yagamba nti bwoba okola ne president museveni ebirungi byonna ebyokola bwokola ebirungi kyenda mu mwenda nga birungi si bibyo biba bya museveni ekimu bwokola kimu kyokka nga kibi ekyo kyo kiba kikyo collective ah. responsibility eyomu gavumenti eteriimu yabeera mulungi omu takola nsobi omulimu ogwo gwakunenya buli kimu buli kimu buli kimu yabagamba nti ekibiina ekyemunalonda mulonde ekibiina ekirina amazima n'obwenkanya abamu mbalina ku facebook njogera nabo eh. mikwano gyange mm. baroyas nga eh, gundi nkunyingi mm. wameri mbalina ku facebook mbabuuza nti watusigoyingaoyo nibambulira bagamba nti royo oli eyasooka okubasaba esente mm. nti ayagala kuhorereza rumbuye mm. <clears throat> infact narabye emisango gibayagala kumugurako obstruction of justice nebirara yabasaba sente ntahorereze rumbuye sente bari bazifunye naye esente tibazimuwanga bamugamba tusoko turage rumbuye tukuwe sente nagana nibamaa nti onumufere naye kati ekiba twebuuza a state of nation address ya president mukulu tibuhaburwa yayogedde eri ensi uganda yaffe nensi yona okutwaliza wamu naye nga kyewunyisa nti byayogedde abantu abamu babibuusabuusa amaaso fe netugamba katujje gyoli tubuulire bituufu oba si bituufu kuba yayogedde ku human rights for the first time nti abajasi abawa ebiragiro naye tebabikola ekyokubiri tulabeko yalumbyeko ne bobi wine nti okulonda kuna okuteekamu amawanga bintu bintu lukiko ekyo tugamba we are still so surprised okulaba nti still the president of the world of uganda is still under those kind of issues kitegeeza ki mwebale kwekumira ku mpewo mikwano kyaffe naflash channel uganda abeera ku point media abali ebungereza abali mu all our friends all over the globe we are very happy mwebale kwekumirako ate tubasaba please kindly keep sharing our programs ku website www.ug.com. That's our, our website where we are updating you every day and every day, every day, every day, every day. So, we are on today, Mukweruga Watoko, his personal opinion on presidential, president's uh, speech. Childish tegeza cha DNC ya fe Uganda. Wachifunye muchi, abantu wachirabi utia. Mwewe mm. mm. nyo, abawagizi wa fe mwena, mu Uganda nebweru yu nukutuwa lirawamu, mwewe nyo kutuwa gira. Eh, Nchari mkosefu kosefu na katimuwa mudwaliro, na ye, kyadde kyetagisa lazima nobwe mwali nsanze mu ddwaliro naalibadde nekyenjogerako ku presidential uh, presidential address of the nation naye bwe omuntu yenna eyawulidde uh, eyawulidde president museveni ng'ayogera bwabanga olisitagobereranyo museveni enkola ejakoramu ebintu ayinza kugamba nti tulina abapresidents babiri eyayogedde eri egwanga n'omulala atufuga kubanga ebigambo president museveni byeyayogedde byewunyisa n'okusingira ddala tocha eri abaana uganda hmm. nga yavuddeyo n'agamba nti yawa ebiragiro amagye n'ebitongole ebirala ebyokwerinda kubanga ye commander of uganda armed forces commanding chief nti tibadangamu okukuba suspects n'okukumira abantu mu makomera ekiseera ekiwanvu kubanga yagambye nti amakomera timusaanire okugafuura stowa y'abantu president museveni nze omukulaba okwanga kyalina mukiso gutagambika hmm. mugwanga mama singa tubadde tulina paramenti nga paramenti ngaejuddemu abantu abalina obwongo obusaale nga balumiriddwa egwanga lino nga bavudde mu lusesi nga tibanavaana mu lusesi baliise paramenti nibogera ku kwogera kwa purezidenti nibamuimpiishi nga natadda mu kutufu obeera otya commandini chiefu of uganda armed forces nowebiragiro mu 217 nowebiragiro amaje timukuba abantu timusibira abantu bwerere timubakuma mu makomero okumara ebbanga nibatandika kubikora nagunugujwa nogamba nti okyali komande nikifu kyonva nkugamba nti president museveni alina omukisa ogutagambika ndowooza uganda bakatonda yagimuweesa emikono ebiri n'ateekako nomutnema buli kimu kubanga purezidenti bw'aba ayogera omutunulira nolaba ngaalinga abanauganda yabayitamu tulinga ebiwulenge abatakyategeera hmm. kubanga purezidenti museveni reali amaje g'oyogerako yekyali updf eri gyetwabeeranga nayo edda nga twabeerangawo na programs twaziyitanga ebimeeza hmm. mu kiseera ekyo nali kyali muwogezi wa president museveni nakulemberanga ekibinja ekyali kiwagira museveni ku tv noku radio nze nali kyeyamaani nze natondawo ekibiina ekyo ngaamaze kuraba nti teri aboogerera hmm. naye mu boogezi be nali ndina aba opositioni balina aboogezi kutusinga balina aboogezi abasaale ffe nga tulinamu batonotono abalala banambalujega nkyajukira naye aba opposition mu biseera ebyo ngamba before 2010 owaopposition bwe batukubanga bwe batuuka ku kintu kyamaje ngaoraba batandise kunanagira nga bagamba oka ku kyamaje ku kyamaje awo kalekale kalekale twalina ejje eriyitibwa uganda peoples defense forces lyatandika kwonooneka mu 2011 mpora mpora but surely wetwatukira mu 216 eje lyaffe nga limaze kwonooneka era bwe naviira ku president museveni mu 2013 wenategerera nti president museveni asazeewo okufuga mpaka walifiira ninga sisobola kuwagira era natandika kubuuza nti amagye gaffe banange nga bwe gaali bwakigoronesi bwakigatandise kukuba abantu nga atandise kubiraba mu 211 hmm. engeri amagye gye gavaayo militare ngaesekula abantu kati president museveni ebyoyo tabimanyi so ngaebyo byonna president museveni alinga araga omukwogera kwe nti ye talina kyamanyi naye obeera otya commandin chief command in chief of uganda armed forces nga tomanyi tocha tocha chambers eriziri mugwanga muno president museveni yomu yeyatongoza oraba drone zizini zibadde zikwata abantu nakati kiyinza kuba nga zikyabakwata hmm. yavaayo ng'ali ku national television n'agamba nti mwe byemwogera nze nateekawo operation eyo drones ezo zemugamba tiziwamba buwambi wabala zikwata bukwasa abantu kukwata kwanabaki president nokiriza kukwata kwanabaki abantu baja ekiro obamisana nebatwala omuntu nebamubuzaawo omwezi gumu ebiri esatu ena etaano omwaka nga abenganda nemikwano tebamanyi muntu waali okwo kukwata kwanabaki nga tumugamba nti siba bantu bawambibwa yagamba nti nedda okusikuwambibwa hmm. mukatabo ka president museven mastad sd yagamba nti mbeera ntya purezidenti webwanga omuntu natibwa omuntu nabuzibwawo nga simanyi nga ndi purezidenti yawa anolege yempiso owaffe tugiyita empitirizo hmm. nti keba empiso ku kyalo bwebura nubwo ekiba ekiro bakwatetaala nebaginyonya nebagiraba omuntu abula atya oyo ye museveni gwe nawagira luli hmm. <laughs> naye olwaleero olwaleero kyovaa nkugamba nti bwoba nga tomanyi <clears throat> mr museveni ebyeyogedde ku state of nation address oyinza kugamba nti tufugibwa ba president sibabiri owa bbiri si wa bbiri hmm. nti waliwo atufuga omulala neyayogedde mulala ayogedde nga abadde mulungi wabula ffe abamumanyi hmm. oyo ye mista museven eh. okuva bweto takyuka bweto ekintu museven ekintu kibi kyonna ekibeera ekibi yakyejjako tikiba kike nobwaba nga akikoza kyejjako nakiteeka ku mulala okuva dda bwato bwali bwato bwali kankusha okurabirako <clears throat> amagi purezidenti gayogerako nti yagawa ebiragiro 2017 galeme okukuba abantu nokubatosharinga okukuba nokutosharinga nio bintu byanjawulo hmm. osobola kuba omuntu omu naye tosha abamu babajamu enjara abamu babafuura abalema nibakwoca paasi nibakwosesa amasanyalaze ebyo byona byebiriwo waliwo riot nga bakute bari bakute cyaguranyakicwari mu arua kwali kwekarakasa mm. tiyali rwayoti amaje gakuba omunamawulire yali wa routers bamukuba ngaali mu unifomu alina nekamera bamukuba bambe onolwalira atambulira ku kagaali baali bamusa purezidenti nga ayogera eri egwanga yagamba nti oyo omwana gwe bakubye amaje gangambye nti babadde balowooza mubbi wa kamera omukulembeze wegwanga ku national television omwana oyo bwenzijukira ekifaanani engeri gye bamusekura nakati atambulira ku kagaali naye mukulembeze wegwanga mukifo kyeyaribire nagamba nti ekyemwakoze kikyamu nti amaje gamugambye nti oyo abadde mubbi wa kamera nga kiringa ekitegeeza nti mu uganda omubbi bwakwatibwa bamusasuzaebadde abba babimurekera nibamusasuza eh, migo nibamusasuza migo omukulembeze weggwanga mukifo kyeyalivuddeyo omuntu atayagala toca hmm. eyalagira 2017 owulira hmm. eyalagira 2017 nti stop tocaring ugandanis wuyo yagamba nti bangambe nti <laughs> tanyumidde akantu ako kakati kankubuuze <clears throat> ku ubc gyeyabaddeko bamuraze incident bbiri zoka era yabagambye nti mulekeraawo emu gye bamuraze yabantu abali abakwatibwa nga bagala bali bagala kutemura genero katumba abatamuwarawe ne driver nga babasekasekudde bona emigongo gyona nga gitonya abalala nibabalaga bino byarokudawn abapolisi byebali baduka ku bantu nga babakuba ako bakamuraze ndowooza bali bagambye nti getunaleeta ebirala bijja kuba tmach naye kyenkubuuza kati wulira president agamba nti mulekerawo okukuba abantu infact mulimu ebintu bingi omulamuzi eyasalo ali mumusango ogwo ndowooza singa abadde amanyi nti president ebyayogera ali serious ebyenda byali badde bimwetokota omusirikale yenna omulamuzi ali mumusango ogwo eh. kubanga abaroyas bamusaba kusinziira abaana nga bwe bali enkuba gye babakuba abawa olukusaba batwale butwazi mu ddwaliro yagaana nagamba nti bagende ekitalya bajja kubajanjabirayo obuno obwongo bwabalamuzi kati olwaleero bakikomezaawo n'omukulembeze wange gagamba nti why do you torture uganda like that wewa wabadde asaaga nja kukijjako oluvanyuma ekyo infact n'ekyokubiri obunyondoro singa abadde alinamu akamunyenye omusango omusango kati oguli mu supreme court Mm. nga guli ku bantu aba civilians abawozesebwa amagye mm. mu bukyamu after torturing them oluvannyuma lwokubamaza emyezi n'emyaka nga tebawozesebwa singa badalinemu kamunyenyi naye yalisaza omusango ngaamanyi nti banange enafis nafukansala omusango naye winyondero gwemanyi mwe mulinde ekivaamu yamaze dda n'okulagira nti kotimasho esigale ngaewozesa bali abo guti talina buzibu <laughs> nedda sikumukozesa mukozesa guti amanyi mukamawe puresident museveni bwakugamba nti enkeera ngenda mbalala mutegere jinja <laughs> omutegeranga jinjaanjawulo puresident museveni yakateekawo directives ezesimanyi muwendo ntaba nti tibagobebwa ku ttaka nti abantu tibagomebwa kuta naye aba atudde bwato balwakitrawa nga aweberagiro nti timugobe abantu kuta nga mikwano gyo mu gavumenti nabaliwo bwere wa gavumenti nga bagoba so nze ndina okulowooza mm. nti president museveni muli kyayogera twala the opposite the opposite kyekikora sikyayogera opposite kiitetwa mu luganda bwakugamba nti timugobe abantu kutaka nze muli ndowooza oba abaalabola nti mugobere ddalaomutwe guli waggulu amagulu galinaw president museveni ngaayogera ku bantu abo be bakwata ne basekura jukira wulira jukira abana abana nga bamaze dda kubakuba amasasi ne babateeka ku ttaka kyategerekana tebaliba bakute babatadde nomu mpingo mhm. nebabakuba nebabateeka kutaka nga kikutegeeza nti n'obujulizi obwali bade bulumika gebalifunye ge balifunye mu kulumbibwa kwa katumba babutiraawo mukagenderere naye purezidenti museveni ngaayogera wulira omuntu ayogera ku rule of law na constitutionalism nga suspects purezidenti museveni mukamwake ngaabagamba nti weewaawo abo bemuraga bakola ebikolobero ebyamaanyi ebyokwagala okutemura genero nokuta muwalawe ne driva wulira purezidenti mr president constitution gyewasayininga egyokuuma abanauganda bwebanga bakuwa akalulu mm. ekyo kyensobole okwogera bwebabanga bakuwa mm. katwefananize nti bakuwa akalulu kubanga nze ekyemanyi kirala katefanize nti bakuwa akalulu okume constitution mr president gweotomanyi nti mu uganda ebiragiro byaffe suspect abeera suspect antil proved girite nga wulira ngaalina oku national television nga stil akyabaita kuiminos wulira wulira aga you see uh, waliwo nze obwendowooza ninga amatuba kino kintu kiki akyabayita criminals nga nowenjogerera nowenjogerera olwaleero abantu abo lazima bali mukumera babonabona bandiba nga babonabonera bwereere infact mu constitution yaffe ffe tituli nga france france gebakukwata obeera guilty until you are proved innocent, innocent. naye mu uganda bwe bakukwata you are innocent until you approved guilty <laughs> naye president museveni abayogerako nti mwabakubiramu uganda bakola batya mu uganda eh. mu gibiragiro byaffe mm. ge bakukwata mm. you are innocent until you approved guilty naye mu fransa bo bwe bakukwata eh. you are guilty until you approved innocent naye ate olaba omukulembeze wegwanga omukulembeze wegwanga nation nakyo nakivaako still suspects akyabayita criminals kati ate criminals bononyeza abajasa okukuba owulira ngebintebintu ebimu waliwo purezidenti bwayogera nogamba nti ono lazima gwenawagiranga gwenawagiranga naw okimanyi nti bobi wine bamukwatiramu arua mm. infact eggwanga lyaffe lyakyukira mu arua kuva olwo eggwanga lyaffe we lyakyukira politicaly now bobi waine nga wakwatibwa mu arua abawagizi abawagizi ba kasiyano waddiri hmm. bobi waine gwe yali agenza okunyonyeza akalulu mu kiseera ekyo yali by election babasotasota sfc ate nga pulezidenti yaragidde hmm. kubanga kitegerekesa bamuwerekera natuka ku kisawa nagenda nibakomawo basota abantu nadriver wa bobi wine itibwa yisini kauma awo bamukubira segona medad segona omukubu oba mps bano yagambye nti omujasi oyo bamutegeera wa sfc amanyiddwa nokumanyi bamumanyi infact bob wine weyawonera kauma weyaya atudde driver we bob wine weyala atudde kirabika yajja kukuba yamanya nti akubye bob wine kumbi driver bob wine yala avuddemu nga driver avudde mu driving seat ngaawumudde mukamawo weyala atudde awo webamusasira amasasi teyavaawo naye wuliriza bino mu 2020 Hmm. pulezidenti yayogera bino kukyali arua jukira nomusango guli mukooti bobwai nebamutekaku ebisangasango ebyemundu nebamimujaku bwetwakuba enduru na international community naye bobwai nebamutekaku omusango ogukwata ejinja nakuba emotoka ya purezidenti amad veico nagikuba nebagikuba nebajasa ekirawuli amad ejinja nezasinga tezisobola bobi wine yakwata ejinja nakuba amad viiku e, e, ndebirwamu neva mugwe musango newuliriza bino purezidenti yawa ebiragiro mu 2017 hmm. bwato bwagamba mu 2020 purezidenti museveni yagamba bwati nga bamaze kusotasota aba bobi wine yagamba nti mulina nokufacebook yange abandina mugende ku timeline yange muja kukiraba hmm. nakisharings ngagamba nti abantu babadde bagamba nti amaje amaje gange ga sfc gakubya omubaka mu arua naye bwe bangamba nti bakubya omubaka ningamba nti kanetegereze ndabe oba kituufu oba bamukuba bwenetegereza nakizuula nti bobi wine bamukuba nnyo era nebamukuba bulungi nokumatira namatira oyo ye purezidenti wegwanga nga yayogere ebyo ebigambo nga yawebera kiro 2017 mu 2020 <laughs> nga yebananga tufuge uganda eno tufugibwa purezidenti hmm. nga agamba nti bamukuba bulungi nnyo bulungi nnyo ninsanyuka jukira omugenzi omugenzi yasini kauma uyo wa SFC yamukuba masasi zake zake bakuba zake zake mugumu baleta kumpi ngomurambo nibagusura ku geti yerubaga nama ni president bwe yagamba nti zaka kyanyonyozebwa yatorose ku mibi byokwerinda mu aruwa <laughs> yali mulwadde yali kumpi mufu zaki was half dead unconscious nga tategeera oyo ye presidenti ayogera ngaagamba nti mutekemu ekitiibwa abantu president afaze yaligambye nti ndokose ndokose kati ebintu e, e, ndabye kiri tumaki timubidangamu ekirala abaana ba nuupu abawagizi ba bobi wine kumpi abasuka mu lukumi enkuba gye bakubwamu nenkwata gye bakwatamu nga drosi zisomba nga operation eyo eri sponsored and directed and ordered by the president himself yagamba yayinza kugamba nti yetabimanyi babajemu enjala abamubasibe mubiru tokyamujukira mubiru mm. yawangura n'akarungo ari uh, uh, mukomera to nti ntiyari mukomera yari wantu watategerika ngari mubuwambe ngari mubuwambe mpaka we bakuma olumbe kaleke nakugamba mm. we olumbe ewaka nibagamba mutumurambo tuguziike tuguzike mu kooti maasho mu denjons abantu bangi nari ku puroguramu ku bbs hmm. eh, nali n'omusajja bamutuleetera ng'ava mu wakiso ye yawona n'ava mu dungeon mu go down n'agamba balimu abantu nga bibiri naye engeri gyamanyi galine segona yamudukirira yamununulira akakiri mu baraks yatuwa bwino ngeri wansi mu go down abaana engeri gye babakoramu ngeri byo byonna purezidenti alinga atama internal security organization yali ekulembe gwomusajja gwe bali bayita kaka kati president yamujayo natekayo odoc kyazuulibwe embonabona gyebabonyabonyozamu abantu n'abasiba abamu yabatwalanga nebakola ku faamu yekalangala eringa slave trade eh, director wa internal security organization abasibe bakwata abamu batwala mu faamu ye ngebyo byonna ebyo byonna lazima abantu ngalinga tabiraba ngalinga tabiraba ekirala president museveni yanewunyisiza president museveni banange abamuli kumpi mumuyambe yayogeddeku kayiira nayogera noku bobi wayi naye kansoke ku kyakayiira yali ayogera era egwanga nga agezako okutegeeza abantu nti kayiira yali tribalistic nti yali munsiko naye nga amaje ge yalina nga agendera ku bintu byamawanga kyova olaba sakiriziganya naye kayiira gwe tomumanyi kayiira yali omu kubasooka mu bwekera ngaalwanyisa oboti naye kayiira oluvanyuma bwe bakomawo nga bamaze kuwamba kayiira yatibwa mungeri etategerekeka bamusanga waka nibamusasirira amasasi yali nomusajja nga munamawulire nga bamwita henry gombya naye yadduka oluvanyuma lwokutibwa gwakayiira nagenda ebungereza oyo musajja atekwa kuba yamanyi buli kimu ekyatuuka ku kayiira kayiira oyo oluvanyuma gwokutibwa abantu bakuba enduuru nibagamba nti kayiira ono atibwa mungeri ki tubuulire pulezidenti museveni yapangisa ekitongole ekimu ekisinga obukesi mu nsi yonna ekiyitibwa scotland yard ekyebungereza ne bajja wano ne banyonyereza okufa kwa kayiira nga museveni nga yakawamba araund 89 bakola ripooti naguno ogujwa ripooti tefulumanga eteeko eyowala eyowala eyinza kuba nga ite it hmm, kubanga yafa immediatel nga bamaze kuwamu hmm, yatibwa immediatel nga bamaze kuwamu immediate after ite 6 naguno gujwa democratic party nanzijukira yarumba nyo gavumenti ero gamba nti mutuwe ripoota eyo tulabe ebirimu nolwaleero tefulumanga abantu bamanye ebigirimu lwaki ndeesa ekintu ekyo hmm. pulezidenti bwovayo n'olumba omugenzi kayiira hmm. ng'omugamba nti yalinamu kintu kyamawanga abantu bayinza kugamba nti eh, olaba kati mukyanyonya ekyatakayiira olaba eh, ekyenzimba hmm. ekyo kimu ekyokubiri yazeemu n'alumba bobi wayine naye nga tanalumba bobi wayine mr president mu kulonda kwa okwakagwa ng'ovuganya ne bobi wine bobi wine yakwambula n'otambula bukunya simanya aliddamu kukwambaza ngamba ebyambalo byobufuzi hmm. omuntu nebatuuka eh, presidential candidate natuuka n'okugula bullet proof okugenda nga zirina bobi wine yaratibwa eh, eh, kayunga katonda yatukwaterako nga omukulonda mukampini nga kumpi lwali nga lutalo kumpi lwali nga lutalo naye yalumye bobi wine nti bobi wine atambulira ku mawanga era olaba puresident museveni talinakuba mwegendereza nalumba nemengo nagamba nti nupu ya bobi wine eringa kabaka yekka ah. owulira ngaeringa kabaka yekka hmm. kabaka yekka gwetogimanyi famanyi ebyobufuzi kabaka yeka tekyali kibiina kyabyabufuzi yali puresure group kubanga mu mateeka ga uganda buli kibiina kyebyobufuzi kiba kiwandiise kiwandiikibwa mu mateeka ga uganda nga nupu nga bweri puresure group kabaka yeka yali puresure group naye nga yamaanyi naye nga puresure group abaagala kumanya ekyenjogera hmm. kubanga abantu bangi tebamanyi byafayo bo balowooza nti kabaka yeka kyali kibiina nga kibiina kyabyabufuzi bwe kiba ekibiina kyebyobufuzi kiba kiwandikisiza mugundi mu mateeka g'ensi eyo abaagala kumanya ekyenjogera musome akatabo akawandikibwa omugenzi bishop kiwanuka eh, werubagaweburi eh, nange nkalina eh, mm. infact bwe najja mu kampala najja nga ndina nga ndi iga okuraba omulambo gw'omusajja oyo yayogebwangabamwogeranga yes tibaali tibamuziise baali bakazisa omulambo gwe nga guli mu kereziya gwamalamu emyaka mingi wenagira mu 90s nagenda erubaga nimulambulako naye yawandiika akatabo akayitibwa eh, eh, eh, akatabo kayitibwa e, e, apostle letter to the state hmm. mwakunyonyolera yateekamu nekigambo kyakabaka yeka era katabako yakawandika ngaagenda ebweru ngaabakatuliki bamusabye nti togenda bweru nga katotubuulidde endonda gye tunalondamu n'abanyonyola yali munabyabufuzi wamutawaana n'abanyonyola ekibiina ekyebalina okulonda era bwe munakasoma mujja kolebe byembagamba nga bagamba yali ngaabaraga nga ali ngaabaramira ngaagenda ebweru kubanga baali bamusabye nti togenda nga totubuulidde ekyokukora mm. yabagamba nti ekibiina ekyemunalonda mulonde ekibiina ekirina amazima n'obwenkanya nga yeyali mwoto yekibiina kya democratic party <laughs> omukatuliki okuva dde omukatuliki nga yanywerede ku mazima noba okolota omutta busi mukerogaba awe njagala kubulizaako is there any relationship between bobby wine and kayira kuba bwolaba president museveni nga bati his comparison relationship ya bobby wine ne kayira hmm. eryemu bona bali baganda bona baganda oh, nekyokubiri mpozi ne kayira yali atanyibwa atamala gazanya tebamugira mutooke yes kubanga era yari alwanyisa ebikolwa ebibi obote byeyali atandise okuleeta okutta bantu mm. so yali mulwanyi nga wamaanyi infact eh, saagala nyo okubigendamu saagala nyo okusajula embeera bwonyonyereza nyo nokutibwa kwe wotegerera lwakiyatibwa now bobi wine lazima oyinza kugamba nti ekibiina kye kyanuupu nti president museveni yalaba kiringa kabaka yeka mm. nti yalaba nga kiringa ekirina baterorist geto ge yakyogedde terorist kiita tya mu luganda kanimagine abatuju nti e, e, ekibiina kya bobi wine kijuddemu abatuju naye mr president nkubuuza <laughs> ekigambo kyamawanga ekyoyogala nyo okuteeka ku bobi wine nze mukwebe okwange ndaba nti kifu kubanga nze mukwebe okwange ekintu ekyo twakikuba buli muntu nategeera nti oli mulimba abaganda bwe balonda bobi wine mu bungi hmm. abo baba tribalistic baba bagendera ku mawanga abanyankole westana zife nabwe tulonda museveni we are patriotic which is vice versa mr museveni nkubuuza kasooka otandika kwesimbawo guno mulundi gwokka bobiwaini wakusuziza buganda gwokka obadde ogiwangula ku bitundu nsanvu kinaana nkaaga ku buli kikumi awo abaganda baali tibaliiwo awo baali tibanabakubeera Ah, baali tebana bakugenda ku mawanga ge bakulondanga balina omutima gwegwanga ge baganye kukuwa akalulu nibafuuka ah, basosoze mm. ekyuhure gye bakulonda kumpi nente nizironda tugendeyo tiwajeyo kyenda ku kikumi basosoze eyo eyo eyo toka president museveni yalibadde agikomya kubanga tuli bangi tuli bangi from western region mm. let me be specific from western region abawagira bobi wai abatagenda kumuvaako kakati tukubuuza kati fe tuyita tutya <laughs> nange ndi wakabaka yeka ah, ah. nebanange in fact resistance ekyasinga okubayo omutawaana ngaewakanya president museveni okimanyi ebadde va mu western region mwesibuse neranda kati kambuuze bobi wine yawangula busoga ku bitundu sanvu ku buli kikumi kabaka yeka yali busoga nogenda tiyagendayo mu campaign period terimi kabaka yeka yali mu busoga kati ebintu ebyo olaba mr museveni nti bobi wine yamukanga nnyo kati ebintu byayogera wewuunya n'okwewuunya wewuunya n'okwewuunya luyale oli kibwatukira yes gwe nyonyereza mu western region bobi wayina obululu gwe yajjayo bwavaawa ate nga awasinga obungi wamugaana kugendayo we yayitanga nga ayita mu tawuni mabbali nimumufubutura naye era nibamuwa mugwanga lyonna bawa bobi wayini kabaka yeka yali yetolodde egwanga lyonna so ebintu ebyo president museveni byaze ngaayogera abatamumanyi mayinza gamba tulina abapresidents babiri naye olwakitonera omama mbabazi olumu yagamba nti bwoba okola ne president museveni ebirungi byonna ebyokola bwokola ebirungi kyenda mu mwenda nga birungi si bibyo biba bya museveni ekimu bwokola kimu kyokka nga kibi ekyo kyo kiba kikyo yekirungi kiba kike ekibi kiba kikyo collective responsibility yomu gavumenti yeteriimu yabeera mulungi omu takola nsobi omulimu ogwo gwakunenya buli kimu buli kimu buli kimu naw president museveni gyoryabalamu wano yeyaragira yeyakomandinga olubiri lwomusinga nibalwokya nerekoptaganishi nemizingo abantu kumpi bibiri nibato abatono abakulu nobwanga buto nibekwasakwasa nti abantu abo bali bagala okwekuturako sosiete yange likyeyagala kwekutura ku gwanga ngaerina baturaga ebijambiya nebiso nga biri rwasite rwasite bakita batyamu ngaebyatalaga nga byatalagana dda n'ebibundubundu bwebito nga tibiwera ndowooza nakumi hmm. ye lyanaaba kye lyagala kwekuturako hmm. nga bifanagana n'abantu be mwakwata mu lubiri lw'omusinga jukira nti omusinga basookaku erazima singa gaali maje mwalijeyo omusinga mu lubiri bali nibatatamu n'omuntu yadde n'omu singa balina ebyokulwanyisa emundu eh, zimugamba ne balyoka ne basekula buli kimu nzijukira nakino kiro on record nzijukira mu kiseera ekyo cdf yali genero katumbu olwo gwe babaagala kumiza omusu bwe bamubuuza ne bagamba nti ekyabadde kaseese okyogerako cdf then katumbu yagamba nti zetisina kyemanyi ngaali nkyagi muntu kyasobola kwegaana ekirungi nga nabanja beganye <laughs> kakati ngakikutegeeze byebakola ne katumba yali tabikiriza cdf hmm. in fact fe tugamba kyekyamugisa nobwoku bwa cdf kati nga ebyo nolwaleero musinga ali nkasoete emuyenga wano tasobola kugenda ekasese ojukira nzijukira bobi wine ngaagenda ekasese abantu balimu so mene meters awe nga bamuwubirako nga ndaba amaje gaborekezamu amasasi abamu nzijukira omuntu waliwo gwe bakuba ekisasi ngaokigere kikutuseeko just kuwubira ku bobi wine abaana ba nup ojukira kyeyune enansana hmm. ojukira liita emotoka e, e, e, gwe yalinya enakawa enakawa abo bonna abo bonna nga bwe bamala kubalinya nekamera nga kweziri nga bagamanda timwaba nemulyana naye ebyo byonna nga president museveni agamba nti nalagira dda nti nalagira dda muleke okubonyabonya abantu hmm. naye ti niyekuba endobo ebimu byonna ngaayikiriza nze nalagiranga ebyo byengamba nti pulezidenti waffe yabadde ki yabadde kiwakali kakomerawo nti ye purezidenti ono yatufuge yeyaliwo eh. oba olionaw tusobola n'okukola analysis bwaki yayogedde nze omukulema okwange omanyi amin yawanga yawanganga ebiragiro yakeranga bukezi nawa directives nubwo yarotanga nakera nakora ekintu nze mukuru mukwanga oba president museveni ayagala kutuuka kwekyo oba yatuuka kodda omanyi kati ne procurement process takyabigenderako ah, yalagidde kagina nti enguudo zonna muziwa abachina ngaamanyi amateeka balina kugenda kuga ppda procurement process mu constitution naye nalagira bulagizi now nze mukulaba okwange president museveni abadde nemikwano gye bangi nga bapresidenti ndaba kumpi bangi bamufuddeko abamu babawambye abamu abantu civil disobedience bakoza prising nebabajjako owenjogerero lwaleero omanyi nti bashiri bashiri eh, agenda mu eh, icc eh, oh, oh, general bashir aa ah, ah, gundi sudan yomumambuka sudan icc yamukimi agenda mu icc omukulaba okwanga omukulu ono yandiba nga ayagalaku puriemputinga ebyandiba nga ebijja mu biseera by'omu maaso nga ne icc mweri omanyi lwaki bbc yajja wano nekuladokumentary ku bantu abasotebwa ne battibwa abasuka mu kikumi nga bobi wine akwatibwa purezidenti alyoka agambe nti bamugambe nti abantu ataano mu bana be battiddwa naye abantu nga makumi abiri be bagenda okuliyirira battibwa sturebets abalala babadde balwanyisa abajasi hmm. bbc yajawano yali wona yakola documentary mukitabante ekyo n'abantu abamu tibarombeza abantu do you know why ne documentary eyo bbc egirina nakati egizanya yagiwa ne ku tv zaffe zimu zigizanya nze ndaba obujulizi obugenda bwetuuma mu biseera by'omu maaso ekigenda okubeerawo nze kyendaba nti kyane bakimuleetedde ebyo naye kyebuuzibwa abantu abali mu gavumenti mugenda kuwona mugenda kuwona abantu abali mu gavumenti eno ne purezidenti musevene ngaomutwaliremu muleme kweyisa nga mirozovik mirozovik yomu ku bazungu ndowooza yafiira mu ice mukomera muhege mirozovik yagendanga natta abantu bwe yatanganga omunabyabufuzi mu nsi ye nga nkeera bagenda okuziika nga naye agenda okuziika wabula mukuziika bwe yagendanga okuva mu motoka nga yesiiga kamulale mu maaso bwe yagendanga kulumbawo nga baziika hmm. ngaatandika akatambala nga balowooza nti akaaba kumba yetaddemu kamulale <laughs> milozovik eh. kati ekyo kino nkireesa bwakola opurezidenti byabadde ayogera hmm. ngaalinga yeeyisaawo you cannot be the commanding chief the president of republic of uganda hmm. nga ebintu ebikorobero byabasirikale bo byebakora nga tobimanyi nebonabanga obimanyi ye kambuuze bali abantu abakubiddwa president singa yabadde alokuza yaligambye nti abakubiddwa nowenjogera bali mukomera ekyo <laughs> yabadde agamba yali badde ayogera nokumugenzi kawuma ebyalimu arua naye yalinaye yotafaayo okugamba nti yekubya endobo ekyo kyangu nnyo so ekya milosophics kyendeese bweto bwe yamalawo abantu nagenda nga okuziika naye ate ne bamuziga ne bamanya nti olimba gwe wabata bamutwala muheeki nafiirawa yafiira mukomera yafiira mukomera so nga tumaliriza okwogera kwa president hmm. bwobanga tumumanyi oyinza kugamba nti tufirwa abantu babiri <laughs> yayogedde nomulaba omw atuvuga naye fe abamumanyi eh, tisobola kwewuunyayo eyo ye mmuseveniaaatonabakumaliriza ah, wali kyetusasobola kubuusa maaso ku mbeera y'omukulu ono ah, frederick lumbuye ebyefuusa ensonga nababeeko nga bagamba nti zaaki bagenda muggulako omusango sinaye ate musango gwaki lumbu yafuse lumbu na aa ah, zaakati bagenda kumugulako musango hmm. gamba roye yari abalimye hmm. banga amunitashi hmm. n'abantu abamu bari mutake timuja ni munchima <laughs> kubanga abamu mbalina ku facebook yes. njogere nabo hey. Eh. mikwano jange mm. baroyazi nga, nga nkunu uh, gundi nkunyinji mm. wameri mbalina ku facebook mbabuuza nti watusigaoyingaoyo nebambuulira bagamba nti royo oli eyasooka okubasaba esente hmm. nti ayagala kuwolereza lumbuye hmm. infact narabya emisango gyebagala okumugurako obstruction of justice nebirala yabasaba sente nti awolereze lumbuye sente baali bazifunye naye esente tibazimuwanga bamugamba tusooka turage lumbuye tukuwe sente nagaana nibamba nti ono mufere so igwe bagenda okuwabira nti yabalimba kati zakomuwabiraki zakomuwabiraki zakomuwabira ki so ebyalumbuye mm. ebiwanvu nyo tusobola kubigata nakino mm. tusobola kubigata nakino naye nga gwe nabagamba mm. owetwogerera lumbuye tumubanja gavumenti ya uganda kuba oriemu yabonagamba yes ajja kulinya ennyonyajje so Oh, atekwa kuba tulina embaseri hmm. eh, hmm. tulinayo nekitwita military attache nga makulu gakyo military attache tulinayo ofisi yekijasi lyeri nayenga yawano yes buli embase tuberako eh, ebiseera ebisinga babereko ne military attaches abo bebakura intelligence naki baberawo officially so eh, oliemu minisita wa international relations yaralina kyamanyi ku lumbwe mm. nagamba nti tumuleeta ayinza kuba yatulimba nti bamuteeka mu nyonyi nibamuleeta bo mu lyato akyaliko mumeeri kati ife kyetubanjira gavumenti eno twagala ajja atubuulire lumbwe mm. bwe bamuleeta nga bwe yagamba bamukomyawa gwebanga tibamuleeta kiki ekyaliwo akomewo atubuulire nti tamuta mulina enyonyi yagwa amafuta nga ya uganda tenawo kutuuka e, bweba yagwamu amafuta ekyo nakyo ate ezire e, e, za uganda tezituukayo etaketulina enyonyi tuka take eh. yalinyameeri tenaba kutuuka alinekago so fe ebyalumbuye nsaba abanauganda tubeere bagumiikiriza amazima oluvanyuma galizuuka galizuuka wabula nga bwe nabagamba take yensi emu etesigika yensi emu etesigika ate yensi emu efugibwa dikiteeta asobola kukola buli kino ekisoboka nekyotasuubira era nga bwe nabagamba olaba bata kashonje hmm. kashonje sinia generalist international generalist nga ava wa saudi arabia adukidde etake nakiriza aba saudi arabia nibatira kashoji omutake take nesigala bwetu ne purezidenti natabeerayo nekyayogera ah sigamba nti ekyo kyebakoze rumbwe naye mbagamba nti netake nayo tiyesigika so katulinde ekinavaayo tujja kukiraba tujja kukiraba kubanga omuntu tisimanyi omuntu omuntu tasobola kubura bwatyo hmm. nobwe luli baddi erazima e- e- e- ajja kulabika oba mufu bamulamu naye nze kyavumira bano banauganda banaffe nadda abali ku youtube abagamba lumbu yeyafudde lumbu yeyafunye obutuuze ate nekirala <clears throat> nekirala ekyo tukireke tukireke kyalumbuye nze waliwo ky sagala kusajula mbeera mr hmm. president bwaba ayogera aleke kulimba abantu nti ze demokraati teri mu nsi yonna i stand to be corrected and challenged mm. teri mu nsi yonna eyaarafu z'ensi ye for three decades nga democrat Aliyah. tabangayo ngaafuze nga ensi ye four decades emyaka ana oba asatu nga, nga, nga democrat ateekwa kuba dictator in fact one of the characteristics of a dictator mm. is overstay in power that's one of the characteristics yes one of the characteristics of a dictator is overstaying in power mm. so echo echo ndowooza abanayuganda mukimanye we are we are being governed by a smart dictator Yeah, indeed, if he's a dictator, he's smart. Yes, he's a smart of, dictator. Of which I don't know whether he's a yeah. dictator. Na ye, ngamaliriza. Wano interview twakola wano ni nkugamba nti <clears throat> ba doctors mm. ba Uganda basasulwa bubi ntera nti division nti kansala kansala mu division nge eyerubaga mm. as a, a, a, e, a, e, a musara gwe bamuwa asasura ba doctors ba doctors babiri babiri eno porogulamu njebaza hmm. bagiwuliriza purezidenti yavuddeyo babongezeza omusaara babadde bafuna emitwalo nsanvu mu etaano hmm. babatadde ku miliyoni biri n'ekitundu so e, e, hmm. ebintu nze nebaza nebaza flashlight ebintu byetwogera abantu abali mu gavumenti ebimu babiwuliriza nebagamba waye katukyuseemu katukyuseemu ekyo nkyebaza yes miliyoni biri n'ekitundu ku dokita zikyali ntono naye e, e, atlist atlist kuva ku mitwalo 7 mu etaano ku biri n'ekitundu awo tusenguddekoyes awo tusenguddeko hmm, hmm. so nga mbasiibula abanayuganda mubeere bagumu mubeere bagumu <clears throat> bobi waine n'obwanaalumbibwa mu ngeri kini bamuteekako ekintu ky'amawanga temukifaako hmm. temukifaako fe tuwagire muntu ayitibwa bobi wine tituwagira gwanga lya bobi wine tituwagira buwanvu bwe tuwagire ebigendererwa bya bobi wine yes siri muganda bani bonna bonna tituli baganda bwekineetagisa okufuuka abaganda naye nitwagira bobi wine nanunula egwanga lino hmm. katufuuke yes kubanga ndabye nga mr museveni akikulembezeza nnyo ekyatribalism nga emyaka gyonna abaganda be baze bamuwagira infact let me tell you this katonda anyambye mumutwe gwange mulimu mu vidiyo ebeyetoloora abaganda banenya okubeera n'obusosoze be balekawo kayiire waabwe mu nsiko bona ne bagenda ku munyankole museveni naye museveni mr museveni gwe tokwatikwagwo ku nsonyi nokitegedde hmm. abaganda baleka kayiira mu nsiko nga muganda munaabwe bona ne bagenda ewa museveni omunyankole ah! kati obusosoze buzeddi bwakalabika ennaku zino otuwaze update you encourage people with your personal analysis n'abantu bebaza nnyo twebaza nnyo abantu comments amaze mutuwa zituzaamu amaanyi so zituwaga ahead keep mm. moving so banange tubebaza nti kuba nti bwe mutali tetwalibaddewo we tuli kuba nti no we muli we are ready to keep posting you every day but do not forget to visit our website www www.theflashlightug.com. Visit our site, subscribe on it, get notification, subscribe on YouTube, subscribe even on Facebook. Neto yu mnyampia rugaba. Mm. Uganda China Facebook. <laughs> Bie bagamba wanangu, ensenu nze simanyi enfugibwa gye fugibwamu. Mm. Museveni agamba nti kyali kituufu Facebook kagigalewo <laughs> mu uganda nagalawo facebook nze nagenda ewaffe nindaba nga ndowooza bwe nagalawo facebook nga ndowooza nti amatooke gagenda kukala ebitooke nga webiri tibyakala naye ndowooza nti nente tizigenda kubeera n'amata naye amata weegali eh. kati facebook yakikanjigalewo tusobola kubeerawo nga teriiwo naye kampuze olowooza baba abuzayogera nebigambo abyogeza ze comedian abyogeza ze ah. president abyogera azihu president nsonywa webambuzi oyo ye president fa bamumanyi bwatyo katoroza nabalina nabalina kabirinda nabusayi mm. press security tarewe tari ku facebook kwali kakati wengambira ati yagenda nagamba nti nolumbu ye yali abavumira ku facebook ate yagigalawo mu ggwanga ekitegeeza naye agirina so e, ebintu ebimu oli hmm. omukulembeze wegwanga sagala kugamba nti ebintu byebimu ebisesa naye bwagwetwo gwe tulina naye ate tunaweweolaba nti asaakaeviewasigalengasokazisomasomemuko weare not blaming him because the fountain of the honor tikiriyo but president museveni bwabatamupresident museveni abatamumanyi buli kyayogera abakigenderedde katulaba ebiseera bino byetumaze nga tuli ku spiikiye hmm. yekyayagala mulobereku ekyo mulobereku ekyo ababimanyi ababimanyi ekyenkugamba purezidenti alinga alowooza nti egwanga lino abanauganda tebakyalowoozaku yadde ebirungi bigwa byokyamu ku byalugava mm. mm. era programu efe olwaleero tugenda gikumi ano tuyinza obutasukka ano olunaku olwaleero katukwagalize nawe osobola okutuukirako obudde nga bukyali butambule bulungi naye maama naye mutwebalize n'abaana batwebalize abakufumbira kacayi n'obaawo n'osobola okufuna amaanyi mm. agatambula nogye eno gye tuli era mwina mwena abawagizi baffe abana flashle channel uganda mwebale nnyo eri mukulu byalugabo okubeera naye nga mumuzaamu amaanyi obulwadde bumuluma era namwe abagambyeko nti you kindly amusobokumujanga mujanjaba yes please nga banabagamba musigaze ku namba yeyesimu mumukubireko mumunyumireko mumwemu ku magezi nti no bomira neddagala likola bweriti bomira lino likola bweriti namba nagibawa naye sijja kutaddamu gisoma 772 890 no 980 eri 0772 kyakabi yenamba empya lugaba munkubireko munyumyemuko tulabe ngaensetunatambula programu yatukomyano tuyinza obutasukkaono mutulindirye olundi omukama ge mubezi baffe mubere bulungi mwerabadon